が入ってるよステージはこれでいいですかねああまあステしょうがないですね箱がありますが雪の不本田 VS 数ズ人生からいきましょうさあ来たお知ってるまああれはしょうがないやつですねはい問題やることは何もないあれ知らないとねハマっちゃうんでそうっすね カーブ中キックで張りとカバーこれね何がやばいかって大張り手がいきなりわけわかんないとこ回しるんですよそれはそうなんですよまあでもね DJ は結構あれに相性いい技が多いんでうん今スライディングをしゃがみジャッキックで潰しましたけども、はい、あれは間合いのせいということでこれうわー始まるーあターミングキック れを投げ返せるのかっていうのを最近練習してるんですけどあれ反転あの下がりすぎてて無理なタイミングがありますそこまで分かってる分かんないところがありますねタイミングですよねそうですね本田があのタイミング次第になりますやばいさあドラム缶が邪魔かドラム缶なければねそうですねちょっとこれステージがドラム缶は本田の敵です パコドラムかうわ愛知いい勝負してるこれキャラ的にはね絶対 DJ なんですよ6じゃ効かないですよ7は最低ある本当にけどもこんなやってきからこれけども 雪の不本田です。これがどれぐらい強いかっていうと、ちょっと比較対象がないぐらい。お、あ、いい、よく知ってる。やり慣れてますね、本田戦をね。そうですね。まあ、向こうに今いる本田は誰だろう。丸坊主さんやってないんじゃないかな。やってないよね。ってことは、横綱だけなのかいやー、若干、あれは見てからっすね。 はい垂ルランプに相模ためを仕込んでもこれ言っていいか分かんないですけど、はい、あの相模召喚にマシンガンがったんですよえこれガードじゃねあうまい今のさあカズ DJ が今度は鉄壁の守り まあ、フェイントがいやらしいですね。素晴らしい動き。はい。あとは上を見るだけ。素晴らしい。教科書通りですね、ここまで。単純に何がキャラさがあるかというと、エアスラがとにかく美しい。おおダブルお一丁やったーこれ100巻あの100巻は一歩下がらないと当たらないんですよ、実は。 細かくね、下がり100巻と歩き100巻をね、キャラごとに分けてるんで。で、一歩歩き100巻は、あの、バイソンに当たるようになるやつですね。ヘッドを反対に出させるとか、そういう的なやつ。これ 11?11 です。さあ、関西、神戸でね、 うわー死んだまあ角維持アスラだけレアスラだけこれは近距離戦危ないと見て遠距離戦を徹底していく相模中キックは急激タ回プになるがデクリに対してのぶ弱抜きこの辺は入力精度が難しいながらも本田の命を作る技になってくる しっかりしていくあれマジ出ますからね最近リーギリギリまで伸ばさないといけないですからねうーっとしっかりはめてくるよこれ俺が本田戦やりたくなくなった理由だからね、はい、本当にこれでやってるからもう本田やりだぞみたいな <laughs> いや関東の横綱ってアメ部ンさんだって言われてますけども、はいはい、これ裏のチャンプなんでまあそうそうそうどっちがついてたら圧倒的に雪の負ですさあまだわからんふさあこっからでも1回本当にワンチャンですしかしカズリー・ジェーンエアスラが読まないわあ これは100さよけるが歩きにやつだパーフェクト2期、はい、リスク待ちすぎるいやいやあのー、見てる側そうでもないから <laughs> 僕ぐらいだと思ってるから本当にいやそんだけ強いんですよ結城の歩っていうのは ちょっとね、張り手が出てない気がしますけど。あー、まあちょっとエアスラ早いですからね、カプ君。あれ、筐体にやっぱ左右されるんで、あー、なるほど。あの、トネピーが動画に上げていた雪の風張り手の、もちろん考案者ですね。そして、その、成功率たるや、異常のものがあります。小技からぶったら張り手が来るんで、やばいですね。確かに。 女の百列って前動作が短ければ短いほどですよねはいさあカズニージェここは設定がバックジャンプそして中足対空からのそうあれ最近練習してるうーんそうなんだそして満員戦も相当なもんですからね8秒キックこれもガードになる かしジャックジャック31雪の風雪の方じゃないですよロングタイムノッチシーそうですねそうでしょうねあ雪の風イコール黒いワンを超えてますハイアレベルハイアレベル、 それをかてんのかな X ゲーマズさすがに撮ってるでしょ世界に出していいのかわかんレベルの始まったいるかいやおお数今のジャック素晴らしいおおいっすかこれこれ鬼武装いかないじゃないンちゃん死んだあるよあーやばいえー、ああやる よくジャック出したね。これエアサイオリム層は結構反応必要なんでそうなんですよねそんなに楽じゃないですよね歩いていけないんで、はい、エアスラ発生早いですからねまあどの辺が発生早いかっつうと結局ジャック攻撃からつながるあたりあ今のマシンガンからのっパいは素晴らしいじゃあ うわー無理やり来たうわあ下がってるかになっちゃったちょっと練習不足かこれ 4−1 まだわからん41今のジャンプ中盤で裏行ったあたりまでは素晴らしかったんですけどそうですね投げ出されても全部帰りますからね雪の風の怖さが見れるかどうか しゃがみキックさあ、本田の理論値に一番近い男です。さあ、めちゃ引きたいくうわやったこれ。うわー、ピオルカーブが取っていく浮かない瞬間がありますからね。素晴らしい。い、今、頭突きが見えてましたね。はい。真横になってからやっと浮くので、 ですがさあカズ DJ が鉄壁の守りエアスラ前に歩いたの見てから強エアスラをちゃんと打っているうまいそして左中間回復若干も許さないここはアイスサイクルさあカズ相当仕上がってるぞ抜きの自ら5作と言っていたが 5先じゃ足りないんじゃないかあーやばい手つきガードエアすられんなさあじゃあ一回リセットリセットしてすいんいやいやいやいやいやいやさあ読み両替したさんと極 あるねいいよさあ本日優勝者読み合い道流ですはい、MGU ってなんだ MGU ってなんだ配信してます僕ら急に帰ってきて急に配信してますからマシンガンアッパーなるほどね あ読み合いぞ今度は龍 DJ とどっちがきついのかって言ったら DJ の方が多分きついですねはいさあこれを関西に伝えられるか雪の具のヤバさ一丁竜巻偉いあれ立ち直してこないと無理ですからねうわでも削りです さあ、ステージは残念ながらダルシのステージ。真空でとりあえず離して、玉見評判。マシンガンパル、なるほどね。はい。あれ、本当は、は普通中リでしか来ないから、はい、そのタイミングにしゃがみ中盤置いてるんですけど、あそのタイミングで大張り手が来ると、戻りに刺さるんですよああ中と強で違うってことそうなんですよ 台の方が移動してからの発生が遅いんで、そうだね戻りに刺さっちゃうんですよ普段中しかやってない人のタイミングで中パンしちゃうと台が当たるようになってそこで触れなくなると普通に中入ってから100巻で表裏みたいなところの間合いになっちゃうんですよなんかこう狭狭められちゃうっていうかああタクにできるということなんでしかもそれを壊して判断して、はい、ある程度できるんで壊し空振りの時点で相手の動きを見て変えられることができる相手の距離を見てですね あのどこのボタンを指1個分を弾くかだけなんで、なるほどずるいっすよね画像のサイズなんだ画像のサイズごめん、はい、変更できないわえー、ストーリー変更ってなんだっけ英語で We cannot recite あそうだね We cannot decide. Sorry. I'm sorry. からジャンプを一応最大。ヨミさん若干からのヨミさんうわ繋がってないがちょっと浮きロフがっくり。かわいそうすぎる Thank you, X Gamers. 読み合いの頑張れ。はい これ、ダルシムステジャだとどうなんだろうね。どっちで有利に働くんだろう。ホンダかなホンダだと思いますよ。あそこから。ナノチューパーまで。まあ今、大内郎ん死んでたわけなんで。あれ、ふがふがに行くパターンなんで。コアチコパンは。うーん。うわー一回、あれですよ。一回です。 中張り手をのしがみ中パンで潰されて、テンパってとどまったら、ああなるほど。さあ、今のは、岡田蹴からのサビ飛びって結局どうなんですかできるのあれ、距離。先端だったら OK。あ、そうなんだ。持続部分が当たってるか先に当たってるかみたいな。入れっぱじゃないんだ。入れっぱ OK ではないんだね。 まあでもなんか、ずっと見てるけど、あんまりアンドビをミスってるとこ見たことないんで、そうでね、なんかそれっぽくできるんでしょうね。たまにの後、感覚で確かに先飛びやってますけど、いや、はあんま勝利出さないでしょね、あそこ。そうですね。うわー、辛い。さあ、雪の風3連勝 !3-0。 雪の符はこれね最強だからルーやってみマジでなんでそんな張りに速いの雪の符本田は日本最強だから日本最強本田は誰って言われたら圧倒的にの広いです僕の師匠ですからねそうなんですはいあれ話さんどこ行ったの話さんはネタ提供者なんです <laughs> おかしくない 同じキャラじゃなくね全キャラ対策はこの人に教えてもらったんでああなるほどねこういうもん的に、はい、マックス100点でこの人点数つけるとしたらマックス100点でこのホンダですかプレイヤープレイヤープレイヤーうん難しいんですけどまあね後半武器になったりすることもあるんで無敵ガエル100としたらああ無敵ガエル100としたら 難しいっすねこれ録画残ってるからな今後のリアルライブに影響を及ぼすからあんまりい言っとけってムテさん100だったら90ぐらいはありますよねでで X で一番点数高いのプレイヤー性の俺想像想像か、はい、あの人だけは99秒 画面の中で起きてることを守りきれる集中力がありますああ他のプレイヤーって結局見てからとかなんとかって言ってるけど、うん、まあ予測と判断じゃないですかまあそそれはそうですよ結局あのプレースピード速いですからねこのゲームは、まあ、想像さん唯一キャミキャミ使って、はい、いろんな歩き投げを投げ返せるんですよで歩いて入ってから歩いて止まってからは何も踏んないですよ で、それ、なんかそれもっぽく、これやってみてくださいって話したら、はい、なんか100%できて、あ、それも勝てねえわと思って。そんな人がこのゲームやってたら勝てねえわと思って。 <laughs> キャラ間違えてるやってるからね。キャラ間違えてるなっていう感覚も同時に。 <laughs> いやいや、平穏は合ってるんじゃないよ、あれ。さあ、読み合い度が、ナイス昇竜からの、ケーズで殺し。 ああ、雪の風。そうそうそう。そうね、川端龍殺してるんですよね。2015は、2015は、はまだ雪の風本田は全盛期じゃないです。うわ、ほら早い。さあ、いろいろやってくるが、ここで真空波動でも味です。早いな、やっぱ波動拳。いや、読み合い動画、ここあと ばかりに強ハード打ちまくり大足4 2かな3人かもう分かったのかさあ情報戦の後からですよ雪の風はでこの人 の予選当日予選とか出てるんですよね実はうわ既存のシャーミングキンクありで殺すまでの選択肢が4パターンぐらいありますね今大会いてない大丈夫オッケーはい うわ死ぬうわおいしょさあ二段構えおかま蹴りで妥協と思いきや大糸がちゃんと入っているナイスチェンクいいですねはい読み合い丼を本日ちゃんと優勝してますから開幕逆パ歩いてから超張りでほらおかしいだろこれおかしいですよこれはレンチキなのかおかしい あ最大中の最大を狙ったが相模ガードできてしまうさあ読み読みさあいけるかこんなに負けて帰れでしぞうまいうまいさあお黒いワン戻ってきた 雪の府 VS 読み合い堂ですお金をさあここから日本選手に変えましたおっと開幕張り手読みでジャンプをしたがつきが間に合いそうだと危ないのか 竜巻が重要っぽいですね。ああまあ、ありなんですよね。あの、まあ、ほん強いからな。カリ対空逆に食らいますよね。逆の逆の逆です。うわ、1、間に合うか。どすこい。どすこい。あれね、正解がまずむずいんですよ。 2回勝ちガード3回目と4回目の間にまあ頭突き触ってればベストなんですけどうわまずい噛みじゃないとループしないからなさあここで読みのファイヤーハローお見事4対3で読みのい動画リーチ 開幕30番中絶清美の体験でしたねはい中絶期はバックジャンプ読みでしょそうですよねここ逃さないおお一丁でかいぞ9 0点から攻めきれだがバックジャンプ許すちょっと情報が少ない感があるかがこれも武ー圏内ですねでもねもともとねヨミさん総加勢なんで そっかはいそもそもそもそもいましたから桃太郎にどれぐらい前結構前 7, 7年8年ぐらい前その頃は雪の不本ー VS まず本田じゃなかったでやってたの本田じゃなかったですまずあそうかはいおっと暗い投げこれでかいうわー差し返した さあ読み合いの俺が優勝したんやでとおわ、これでリーチごめんね僕クロリオンさんのことディスったわけじゃないね雪の日の方が強いって言っただけなんですよ歩きガードこれがねダルシムステージ特有のそうなんですよね さあ真空使ったが若干かんから掴まれたサビのキックマジであサビのミスミスるなさあここを取れば読み合いの勝ちだぞうわ勝ったこれはジャンプ多いぞ減ったみんな44最終これで勝った方が勝ちです店長どうどう見ます店長これどっち勝つ <laughs> 雪の風強いねっつって言ってますね、さあでも雪の風のも結構迷ってますねこれやべ裏か表だった勝利ちゃんとロスやりたらあそこからさん超偉くないうっーさあリーチをかけたのは雪の風読み合いのガードードまずい こっからだぞいいぞナイス大足あの対空が何より重要もう一回通すが話し置いてだったおっと100巻ダーたがストーリー割っていく真空など削り殺せないがファイヤーハードリーチさあこれでダブルリーチですどっちが勝つんだいい勝負 さあ、寄っていくのはもちろん雪の風。しかし、読み枝の波動がきつい。いい避け方だが、一生強波動。おお、一応入るボーナス勝負投げた勝ったのは読み合いだ !4 号でしたね。4号、